después de esta reunión he aprendido con eh, estos expertos académicos y trabajadores y periodistas que lo que eh, tenemos un déficit en el debate y segundo, eh, que esta prolongación de hecho a 20 años de un decreto ley 701 supone multiplicar una política de fomento, pero no una política forestal, política de fomento a las plantaciones y no tanto al bosque nativo, etcétera, etcétera. Por tanto, mi compromiso es eh, a revisar críticamente, no solamente durante la campaña, sino también como presidente, una política forestal que a mi juicio, visto los elementos que uno tiene, Chile no tiene, tiene una política de fomento para algunos grandes grupos económicos y no tiene una verdadera política forestal integral.